جا ئاوا بێت سەیریکە ئەمە بەم شێوەیە ئەتەقێتەوە بین بزانین ئەوانی ترچیە سپی دواتە سرعاتی ئەو تەقینەوەیە چەند چەند زوو بتەقێتەوە بەسە لە من دوسەی بەرێ سەیریکە هێشتا جارەی نا تۆزێک ینی بڵاوە سەیریکە سەری ئاهتەقێتەوە سەبابی کەمە پێ سەد چەند زیادی بکەی ئەوەندە زیاتر سرعاتی زیاترە بێتەوە با سەتی هەر بێنێ هەر سەتەکە باشترە بۆ شتەکان دەرکەوێت ئەنگل سپید ئەنگل سپید واتە ئەنگلی ئەم هینا سرعاتەکە ئەنگلیت ئەیاتێ مثلەن 260 سی بەمێ ئانگڵی ئەم هینانە چەند لە یەکتر دوور بن بینە سەر ئین سایز ئین سایز واتە کاتێک کە کۆتایی دێت سیر ئێستا ئەیبینی سفرە یعنی ینی ورد ور دەبێتەوە دەتوانی مەسەرەن زیادی بکەیت سەن لێرا بڵێن چوار سێ زیادە بێتەوە با هەر سفر پۆین پێنجی بەمێ وا باشە ڕیندۆمیز ئەمەش بە شێوەیەکی عیشوایی ئایا بە شێوەیەکی عیشوایی هیم بێت بتەقێتەوە یان بە شێوەیەکی نامنتەزەمەمە چەندێک کەمتری بکەیت ئەوەندە بە منتەزەمی دەرەکەوێت تۆ مسەەن سفری بەمێ سەریکە بەو شێوەیە بە شێوەیەکی هەر بە شێوەکەی خۆی شەرت نییە ئەمە بەس تەنها لەسەر سفیر بیکەیە دەتوانی مەسەن سەر سکوێر بیکەی لەسەر هەر شێوەیە کاکات ئەتەوێ بیتەقێنیتەوە ئەمەش زۆر زۆر ینی دەور ئەکەوێتە سەر سیگمنت چەندێک سیگمنتی بیتێ سگمنتەکە زۆر تەسیری هەیە گەربێتە سەر سفیر بیت مەسەلەن سیگمەنتەکەی کەمی بکەیتەوە مەسەلەن بڵێ سی نە عەفو بڵێن مەسەلەن دا سەرچەند سیگمەنتی کەم بێتەوە چۆنە تەقێتەوە سەیریکە بەم شێوەیە وا باشترە سلام من لەیرا ئەفم مۆشتەرەکە بێنمە سەر ئەمە مەسەلەن هەشتا بێت لەیرا مەسەلەن پەنجای مەمێ سەیریکە بەم شێوەیەیە. بێینە سەر ئێکسپلوژن واتا تەقینەوەکە ئایا سترینگثی چەند بێت بزانە من ئەگەر سترینگتەکەی کەمی بکەمەوە بەم شێوەیە بێت ئاوا بێت ئەمە تەبعەن مثلەن بیکەمە سەد بیکەمە هزار ئێتر ئەمە ئێستا وەکو ئەبینن سترنگەکە تەسیرەکاتە سەر تەقینەوەکە چەندێک بتەقێتەوە مەسەلان گەر من بڵێم شاست مەسەلەن بڵێم شاست سیر بەم شێوەیە ئەبێت ئەوتمان ئەمەش بڵین ئەمە هەر پارچەیەک بۆ پارچەکەی تر ئەمە بزان چەندێک چەندێک بێت بەسە من ئاوا بێت ئەتر ئەمەی تریش بێینە سەر پلاس ڕەنج ئەمە باسی ئەم ئەم ئەم هیناکات تۆ دەتوانی مەسەن لێراوەش گەورەی بکەیتەوە سەیریکە سەر ئەوان دەبێت لە کوێ و بتەقێتەوە ئەمە تهدیدی هینەکە کا بزان مەسەن سەر لێرا ئەگەر لێرا بێت ئەفۆ بۆ بینە سەر ئەمانە ئەمانە هەر هەمووی سریکە مەسولە لەسەر تەقینەوەکە شێوەی تەقینەوەکە چۆن بێت ئایا بەرەو بورن ئەبەر تکنیسی هینەکان چۆنە چەند بێت تکنیسواتە ئەمە ئۆتۆماتیک بێت یان هین بێت چۆن بێت چۆن شێوەی تەقینەوەکەت پێ ئەڵێت ئەمە بێینە سەر ئەم گراڤتیە کاتێک کە تۆ سیرەکە ئێستا لە هەموو هینەکان هەموو ئەو گۆڕانکاریانەی کە کردمان سێرەکەی بەرە و وای ئەڕات بەرە خوارەوە ینی ناقس وای ئەمە چونکە من ئەمەم هین کرد سێر ئەوە ئاوا ئختیارم کرد چەنێک ئەمە تۆ دایرەکشن چەنێکی بیتێ لەسەر ئەو دایرەکشنە ئیشەکات سیر ئەمە بە پێی ئکس ئەم هینە بەم شێوەیە لەلا ئکس ئەڕوات بین باسی ئەم هینەتان بۆ بکەم ئەفۆ باسی ئەمە بکەم ئەم شتە سەوزا ئەم شتە سەوزە باس لە هین جادبیە وەکو چۆن بڵێ لەناوەوە بتەقێتەوە جا ئەگەر مەسەلەن چەنێک کەمی بکەم بزان چی لێ بێت سەیری کە لێ ناوە و ڕێک ئەتەقێتەوە گەر مەسەلەن زیادی بکەمەوە سەیر ئاوایی دێت ئاوای لێ دێت با بیکەمە نۆن بۆی دەرکەوێت زیاتر سەیریکە ئەمەش هەمان شێوە سوڕانەوەیە سەیریکە بەم شێوەیە دەسوڕێتەوە وەکۆ بینن تا ئەیرا یعنی زیاد بڵاو ناچێتەوە چونکە تۆ تهدیدێک کردووە بەو شینە و سوورە تهدیدێک کرد بینە سەر سپیشاو سپیشال ە لێرە ویند هەیە و لێرەش تویست هەیە ویند واتە بە ینی بە شێوەی با یعنی ئاستە کاتێکە تەقێتەوە بەرەو لای مەسەرم بابی بات بۆ شێوەیە بێت سەریکە تۆ لێرە وتت روتێشنەکە چەند دایرکشنەکی ئاوا بێت ئەمە چۆن بێت سەیریکە تویستش سیر ئاوای لێکات مەی تر زۆر زۆر حەزم لێتی باسی بکەم ئەمرەی تر ئەمەیە شەیتار شەیتار واتە شکاندنی ئەو مجەسەمە کە تۆ دروستت کردووە چۆنی شکێنیتەوە بەم شێوەیە ئەشکێتەوە سفری بەمێ بستە ئەمە سفرە میایە ئەتوانم مقتایەک دروستکەم بۆی شەکامان دەرکەوێت لەسەری سفیرەکە تۆزەک ینی خۆی نەگرتووە و ڕێک ئەشکێتەوە ئین سایز ئەمە چەندێک کۆکو بزەوەکو لەو هینەی تر باسمان کرد ئین سایز واتا لە کۆتایەکەی چۆن بێت سایزەکەی ئەگەر مەسەلەن من چواری بەمێ سەیریکا بە و شێوەیەی لێ دێت ئەمەش با بیکەمە سفر یانی بزانە هەڕێک بە سفیرێکی خۆی دێت ئاوا وەکو خڕە بێت چەنێک زیادی بکەی عەشوایی ترە بێت سەیری کەن وەکۆ بینن مەسەلەن من ئەگەر سەتی بەمێ ئاوای لێ دێت با ئەمە کەمی بکەمەوە یەکەمە سفر بۆی دەرکەوێت ئەمە بەم شێوەیەیە سەیریکە ئەگەر ئاوا ئەم محوەرە زۆر تەسیری هەیە لەسەر شکاندنەوەکە لە کوێدا یعنی لە کوێ بشکێتەوە لەسەر محوەری ئێکس وای زێد سەیریکە دێتە خوارەوە کە مەسەلەن ئاوا بێت ئەمە بەم شێوەیە بوو ئەمە شەیتەر بوو ئاخر شت باسی کۆڕێکشن ئەکەین کۆڕێکشن ئەمە مەسەلەن تۆ مجەسەمێکت هەیە دەوێت کۆڕێکشنی تیا بکەیت دەوێت مەسەلەن گۆڕانکاری و شتی وای تیا بکەیت هەر شتێک بێت مەسەلەن کیوب بێت چین بێت سفیر بێت ئێمە من سفیرم هەر داناوە دێیتە سەر کۆڕێکشن با پێتان بڵێم بەم شێوەیە دەتوانی گۆڕانکاری تیا بکەین مثلەن چەندێک نیم بێت ئاوا بێت ئەمە ئینڤێرت بێت مەسەلەن وایتەکەی چەند زۆر بێت سایزی ئۆفسێت ئینتەر بکە فریزەکەم لابرد هەتاش دەتوانی کاتێک کە تەواو کەی فریزی بکەی کەس ناتوانێت دوای گۆڕانکاری شتی وای تیا بکات خۆت گۆڕانکاری تیا ئەکەیت تەبعەن ئەمە گەر ئێکستوریتی بێیتێ بە شێوەیەکی مونتەزەم گۆڕانکاری تیا ناکات چونکە ئەمە خاسیەیەک ترەوەینێکی ترە سەیریکە بەم شێوەیە ئەمە گۆڕانکاریمان تێکرد هیوادارم سوتان لێ بینی ئەمە ئەمڕۆ ئەمە دەرسەکەمان بوو شەڵا بۆ ڕۆژی تر باسی ئەو ئانی ترەکەین بۆ دەرسێکیکەوە بۆ کاتێکی ترخواتان لەگەڵ